Grüß euch wieder auf dem YouTube-Kanal Planting Mike und wie ihr seht, wir sind heute auf der Landesgartenschau in Oberösterreich in Eigenschlägel. Das ist eine Gegend, wo die meisten Österreicher eigentlich nicht so einfach hinkommen. Schaut euch die schönen Blumen an, ist wirklich zum Genießen. Servus Severin, hallo. <laughs> Severin ist einer der erfolgreichsten österreichischen Gartenblocker, Garteln.com, äh, mit meinem Bruder. <laughs> ja, ja macht super Videos, macht super Videos, echt sehenswert. Und äh, ja, die Gartenausstellung war eigentlich sehr gut. Für eine Familie mit Kindern absolut gelungener Tag, wenn es Wetter mitspielt natürlich. Ein toller Spielplatz dabei, sehr gute Gastronomie, und sehr abwechslungsreiches Gelände, super Wegeführung. Ja, wir sehen uns wieder auf dem YouTube-Kanal Planting White Gold. Viert euch, viel Spaß und schaut euch das nur an, bis Oktober ab zur Zeit. Passt, rein, dass uns vorbeischaut.